Salut à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc vous allez commencer par découper vos légumes, donc des rondelles d'oignons, de poivrons, de courgettes, des morceaux ou des rondelles de pommes de terre si vous préférez et pareil des rondelles coupées en deux d'aubergines. Donc faites chauffer dans une poêle juste un fond d'huile pour les oignons et dans une autre euh, plus d'huile pour faire frire tout simplement le reste des légumes. Donc euh, moi je commence par les oignons. bien sûr attendez que l'huile soit chaude avant. Et voilà, vous les faites revenir jusqu'à qu'ils soient bien cuits. Donc après moi je les fais à la poêle parce que je n'ai tout simplement pas de friteuse. Mais si vous en avez une, euh, bien sûr faites-le à la friteuse, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je vais faire euh, les poivrons ceci. Donc vous les mettez, euh, bien sûr l'eau, euh, faites attention que l'huile soit bien chaude avant de les mettre. Et mettez-les bien. Voilà, donc vous les laissez pendant quelques minutes tout en les, euh, les remuant ou les retournant au milieu. Et une fois qu'ils sont bien, bien cuits, vous les ressortez tout en essayant de prendre le moins d'huile possible. Et voici comme ceci. Puis ensuite, pareil, la même chose avec l'aubergine. Donc je fais juste comme ceci, comme vous voyez, pour vérifier que l'huile soit chaude. Si ça fait des petites bulles, c'est que c'est chaud. Sinon, vous attendez encore. Et tout simplement, euh, pareil, vous les mettez à frire quelques minutes tout en les retournant. Donc toujours rester à côté parce que euh, ça va quand même très très vite, hein, faire frère. comme ceci, qu'elles soient légèrement brunes, euh, mais pas trop non plus, parce qu'après sinon elles sont pas bonnes. Plus comme ceci. Une fois que vos aubergines sont faites, vous passez aux courgettes. Euh, ah d'ailleurs je ne vous ai pas dit, euh, pour le nombre de courgettes, aubergines, tout ça, tout ce que vous avez besoin, vous le trouverez dans la description ci-dessous. Je vais vous mettre toutes les quantités nécessaires pareil, une fois qu'elles sont comme ceci, euh, légèrement brunes, Elles sont prêtes. Et ensuite, donc, vous passez aux pommes de terre. comme vous pouvez voir, à chaque fois que moi c'est prêt, je les mets dans une passoire ou dans une assiette, tout ça. Euh, si vous voulez le mettre sur du papier ou quoi pour euh, Éponger l'huile, bien sûr, c'est possible. Hein, Et ensuite, nous allons passer donc à la sauce tomate. Donc, vous faites revenir euh, à feu moyen de l'huile d'olive, de l'ail dedans, comme ceci, coupé, ou euh, au grattoir pour la gratter plutôt. Et ensuite, vous rajoutez donc une boîte de tomates. Donc Ou vous pouvez mettre des tomates fraîches si vous en avez. Hein. Et donc vous assaisonnez avec du sel et du poivre. Voici, mélangez. Essayez de casser tous les petits morceaux, vraiment que ça fasse une sauce. Et vous laissez donc cuire à feu moyen environ. Donc comme ceci, rajoutez après un tout petit peu d'eau euh, d'eau bouillante. Mélangez encore une fois. Pareil, vous laissez pour quelques minutes de plus. Et donc euh, voilà, rajoutez environ, je dirais, 2 euh, cuillères d'huile d'olive. Pareil, vous trouverez toutes les quantités dans la description ci-dessous. Et je dirais une cuillère, une cuillère de vinaigre. Donc ça, euh, l'huile d'olive et le vinaigre à rajouter en fin de cuisson. Hein. Donc ensuite, une fois tous vos ingrédients sont prêts, vous allez tout simplement composer la salade. Donc moi, je commence avec la moitié des oignons au fond de l'assiette. Je rajoute un peu de sauce au-dessus. Et ensuite, on rajoute donc les pommes de terre. Puis encore de la sauce. Faites bien attention euh, à bien mettre la sauce, je veux dire petit à petit, n'en mettez pas tout d'un coup parce que vous allez retrouver sans sauce pour le reste des légumes. Ensuite, pareil, les poivrons, euh, encore un tout petit peu d'oignon par-dessus. Et un peu de sauce, pareil, étalée doucement comme ceci avec une cuillère. Euh, j'ai oublié de vous dire aussi, euh, n'oubliez pas de saler euh, tous vos légumes. Donc voilà, oignons, salés, poivrés, patates, aubergines, courgettes, enfin tous vous les saler. Hein. N'oubliez pas ça. Et poivrés aussi, pardon. Et donc du coup, j'ai rajouté ensuite les aubergines. Puis encore ben, de la sauce. Euh, après, moi, je suis les étapes comme ceci, euh, faites dans l'ordre que vous souhaitez. Hein. Vraiment, si vous voulez commencer par les courgettes, finir par les patates, c'est comme vous le souhaitez, ça reviendra au même. Donc voilà, ensuite j'ai rajouté avec les courgettes, comme vous le voyez. Voici ah, donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous euh, abonner pour d'autres vidéos. A bientôt et je finis donc toute la sauce qui me reste. Et voilà, donc après euh, c'est un plat qui se mange froid, donc vous pouvez le faire le matin ou n'importe quand, ça se, garde plus ça se garde assez bien au réfrigérateur. Et voici, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, euh, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous, à vous abonner pour donc plus de vidéos. Merci et à bientôt.